tocmai s-a terminat spectacolul Nu ne-am născut în locul potrivit. e, a fost ultima reprezentație pe anul ăsta. e despre refugiați și vreau să-ți vorbesc despre a te refugia. Cred că a te refugia pentru mine, ce înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă a te, a te duce unde îți place. Uh, eu joc cu o femeie de la Irak care, normal, <laughs> s-a refugiat din Irak, nu de plăcere, ci pentru că acolo e război, uh, în România. Și pentru mine a te refugia înseamnă a juca un spectacol, a fi pe scenă. Pentru tine ce înseamnă a te refugia? Ceau!